Uy, ¿ese es modos? Donkey... Ah, ah, de Towers, vale. Ah, ah ¿qué estás? Ah, estás <laughs> aquí. Hola chicos, estamos con Glazy Gamers y estamos otra vez en el servidor de Funaria en el que no sé si recordáis en mi vídeo anterior de eh, Furia Mía haciendo cofres donde pues me harté y me lo mandé toda la mierda. <laughs> Básicamente. Y el objetivo era encontrar lo que sería todas las piezas de la equipación y chetarse. Y no lo conseguí. entonces esta vez vengo con y Gamer. Ahora somos dos. Ahora sí que vamos a humillarlos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, ¿eh? <laughs> Perfecto. Perfecto. Vale, y pues- buah, lo han cambiado todo. o, sea, que ahora no sabemos ni dónde estaban los antiguos. Ah, tengo que conseguir 10 kills para el cofre de Ender. No fastidies. ¿En serio? Sí. Mm. matémonos mutuamente y así conseguimos Sí, no, es mala idea. No sé por qué comemos esto si nos vamos a matar, ¿sabes? Eh, es verdad, sí. A ver, ¿dónde, ¿dónde estás? Te quiero matar. Estoy aquí. ¡Vamos! Vale. <laughs> Yo debía saltar, lo juro. <laughs> I believe <laughs> No, No veces seguidas no, por favor. Vale, e, esta sí. Esta, estoy seguro de que sí. ¡No! Eh, <laughs> o sea, debería yo estar grabando porque es que <laughs> muy épico cómo te caes. Ok, voy pillando una espada para metértela por el... Oye. Por, el oye, sí. <laughs> ok. tienes que... ¡Ah, no! vale, eso ha sido mítico. Nadie, vio eso. ¡Ay! A ver. Espera, me voy a poner pantalla grande. Porque la veo muy pequeña. Sí, y, la pantalla también. Ah, ¿ya lo puedo abrir? Ah. ah, sí, ya lo puedo abrir. Ah, pues a mí me faltan cinco. No, ven, ven. Creo que en este, este de acá sí que se puede abrir. No fastidies, o sea, este es el cofre y eso es la tienda. <laughs> sí. <laughs> vamos haciendo el panoli todo el rato. Vale. <laughs> Voy a por equipación. Vale, ahora, sí empieza el vídeo en serio. <laughs> What the fuck? Vale, comida, flechas, espada. Tienes pan. ¡Pan! Talones. <laughs> vale, yo diría que en esa cacho de lana hay un cofre, creo. A ver. Mmm, se están peleando, deberíamos ir corriendo, ¿eh? a ver, entonces... ¡Corre! ¡Ah! ¿Te mataron? No. ¡Maté a uno! <laughs> ¡Ah, me mató! no, no, pero no nos vamos a poder ni mover, pero... maté a uno y no sé cómo. <laughs> Ay, espérate. Voy a ver si puedo conseguir algo. Que sigo yo. ¡Ah! ¡Ah! Me mata. Bueno, eh, sí, por esos gritos ya supuse que. <laughs> Sonaron los gritos de otra cosa, pero. ¿Tú dónde estás? Eh, equipado. <laughs> acá sí, acá sí. Pero eh, mira, mira que yo tengo skin y te puedo encontrar más rápido y. oh, <laughs> vale. Y tú que te confundes con la gente, te encuentro en un momentico, a ver. Es mm. que eres demasiado, demasiado pegajoso. ¡Ah! <laughs> mira, mira, aquí hay uno para matar. Me maté a uno. ¡Vamos! <laughs> No me llegaba a saltar, ¿sabes? A ver, necesitamos empezar con cosas, ¿eh? Yo también me caí. Lo estamos, pasando mucha pena. Mucha pena. <laughs> Eso digo que ya medio mapa tiene gente diamante y no hemos encontrado ni solo cofre. Mm, yo estoy acá buscando en la lana, pero no veo nada, ¿eh? No, no hay cofres aquí. Solo hay un chaval que viene equipado, chetado, con todo. <laughs> yo no sé. ¿Te encontré? Ah, pues no. <laughs> Eh, estoy buscando a ver si... ¡Oh! Encontré un cofre, encontré un cofre. ¡No tiene nada! ¡No tiene! ¿Cómo que no tiene nada? <laughs> encontré uno, está súper atrás del desierto, encontré un cofre y no tenía nada, o sea... ¿Cómo que está vacío? No, y me caí encima. ¿En serio vacío? ¿Encontraste cofre vacío? Sí. ¿What? Eh, encontré, encontré pociones Al igual. Salte, salte, salte. Bien, bien, bien. Uy, el señor el spawn, el spawn, te, regalo una, pero solo una. Dame un poco, Payu. No me va a servir de nada, ¿Para ¿Va a saltar? <laughs> Mira, pongo el Ender Chest aunque no lo haya conseguido yo. Pero te confundo con el tipo verde. ¿Qué? Pero, pero, espera. Ya la mía ya la puedes tirar, te la puedes tomar, es hacer lo que quieras con ella. Oh, ¿lo que quiera? Eh, es falta de lubricante. <laughs> este video vas a tener que ponerlo para más de 18 años. No, mi público ya está acostumbrado a eso. <laughs> no, pero, pero ¿por qué me <laughs> te digo, estoy en la nieve, estoy haciendo un baile sensual y me no te vi la cara. <laughs> Un, regalito. No, viste. Me, me, me pusieron el diablo. corre. Yo te sigo. A ver. Huye de mí, huye. No, me yo la gacha. <laughs> No, te sigo. no, tenías que tomarlo literal, eh. De momento hemos encontrado un cofre. <laughs> y uno vacío. Ya sí al final, eh. Creo que encontré. Sí, encontré un cofre, encontré un cofre. En el montículo de, de, hielo. Tengo un montón de pantalones. Al, igual. Estoy llegando. ¿Seguro que estás aquí? ¿Es como un volcán de hielo o algo? Eh, más o menos. No hay cofre aquí. Uh, uh, uh. Me, ha estimado. ¡No, te vi! ¡Te vi! ¡No! También me vio este. <laughs> Espera. no. me tiró! ¿Estás siguiendo a alguien? ¿Me ah. quiere matar? Es obvio que me quiere matar, que no, que te quite, hombre, que te quite. ¡Ostras, le he roto el casco! <laughs> Pero estoy tocadito. Ah, te tocaron. Eh, sí, por abajo. A ver, cuando digo tocado por abajo, me refiero a la descripción. ¡Que te va por detrás, que te va por detrás! ¡Ostras! ¡Me has asustado, macho! <laughs> ¿Ves ese, ese medio volcán ahí que. ese que está Ah, vale, sí. ¡Ouch! <laughs> Eso ha sido muy cruel de tu parte. <laughs> Te estaba señalando con la mano como para que supieras dónde eres y te me haces al frente, pues. Toma, sé que esto te será de muchísima utilidad. Mm. A que puedo tirar a alguien con esta flecha, ¿eh? Ya está, el nuevo reto del canal, tirar a alguien con una flecha. <laughs> Vamos. ¡Ay! Pero... Le... Reto <laughs> logrado. ¿Qué, qué tramposo? <laughs> Porque es trampa, tiré a alguien y la flecha. <laughs> A alguien desconocido, no a mí. <laughs> Eso no estaba en las reglas. Encontré un cofre, encontré el cofre, contra el cofre. Tiene cañas de este pescar, tiene cañas de pescar. no, Acá la cueva, entra a la cueva, entra a la cueva. No, pero, este está a toque, este está a toque. ¡Ah! ¡Está a toque! He visto que no, nos baja el hambre, o sea, podemos... Sí, eh, ah. eso, sí me está dando cuenta. Podemos sudar al pan. ¡Eh, eh, eh vete, tírate acá, tírate eh, acá! Eh, pero, pero deja de pelear, que por eso es que nunca llegas. ver, propio, no, no me pegues. Yo no te he pegado. Ah, ¡No! Ah, pues tú. <laughs> Tú entra, tú entra, tú entra, entra, entra, entra. Déjenme en paz. Haz shift, haz shift. ¿Por qué estoy frenando? ¡No! ¿Qué dices? ¡Que da, vueltas! Amarillo se ya sabes, puso ya mi papá. Tírate ahí a la cueva directamente mientras que soy. ¡Ah! Para dejar de caerte, por Dios. Es que he visto unos pantagas de diamante y me, me he citado. <laughs> ¡Pantalones! ¡Sí! Oh. Vale, voy a poner el cofre, no como logro, sino como <laughs> seguro. Para que no se lo lleven, claro. Y... Vale, me han empujado. Grande, grande, grande. Y ahora <clears throat> tengo que encontrar... No, no, no, no, no, ¿por qué tú? <laughs> Vale, ¿dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? ¡No! ¡Me perdí! ¡No, no, no! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡No me pegues, no me pegues, no me pegues! ¿Qué es? ¡Un momento! Busquemos otro cofre, porque <laughs> si no, no vamos a conseguir. Pues yo lo conseguí, mira, tengo la caña. ¡Oh! Vamos a por el cofre. está, ahora te tengo envidia. Interesante. Voy. A ver, yo te digo por dónde es el camino. Ya me lo, ya me lo aprendí. <laughs> ¿Esto es una broma? <laughs> no te dejaron ni llegar. Vale, y este me va a dejar, ¿verdad? ¡Sí! Sí, sí, sí, sí, sí estoy dentro, estoy dentro. Derecha, derecha, derecha. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Ahí está el cofre. Me pillo las cañas y salgo corriendo. Pisa la placa, pisa la placa. Vale, he conseguido he cañas. Vale, eso ya es otro logro. Otro logro. Tenemos cañas, pantalones y pociones. ¡Qué temerario! <laughs> ¿Qué tome me no sé cómo te he conseguido seguir. Además, ah. no sé cómo he hecho yo la mitad de esos saltos. <laughs> Yo tampoco, pero bueno. <laughs> ¡No! <laughs> Pero ¿cómo ibas a hacer ese salto? O sea, lo veo imposible hasta yo. Acá debe de haber algo. No sé. ¡Ah, cayó un cofre, ¡Cayó un cofre! ¿Dónde? ¡Oh, Dios! ¡Espadas! ¡Espadas de Sharpness! ¡Espadas! ¡Espadas! ¡Espadas! Uh. Cuidado que viene uno. Uh, de diamante, ¿eh? Ah, igual. Ahí hay espadas de diamante. ¡Oh, Dios! dos cofres más hechos. entonces ahora tenemos espada de diamante y espada con charnes De momento ya tengo más de lo que dice mi vídeo. <laughs> Ah, entre dos creo que es más fácil, ¿eh? Porque podemos investigar. Así que pues nada, lo dejamos por aquí, pero esa será la parte 2, así que... Oh. esperando unos 5 días, porque subo vídeo cada 5 días. <laughs> La pereza. O, o, puede que con los Sims suba cada 10 días, eh, sí. <laughs> Pronto habrá parte 2. Así que nos vemos, espero que os haya gustado, si dais un like estaría eternamente agradecido. Gracias a Glassy por estar en mi canal. De nada, pero... y ¡Ah! ¡Encontré un cofre! ¿En serio? <laughs> ¿De qué? No sé, no me dejaron abrirlo, pero sigue despidiendo. <laughs> ¿De qué será el cofre que encontró Glassy? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! a haber alguna forma de asignarles para que sea ese su cuarto, no estoy seguro. Vale, entonces Binari ya está grabando su curioso gameplay de los Sims. Es un gameplay de los Sims en los Sims. Vamos a explorar un poco la ciudad, con lo que sería Marco Polo, no sé dónde está. ¿Qué? ¿Binari es más gamer que yo? Claro, con tanto directo. Vale, entonces tenemos que conocer gente, porque si vamos a montar fiesta, pues hay que conocer la peña. Y vamos a empezar por esta persona que viene por aquí. Vale, ya está. Binari, ve a conocer a gente. Binari, corre, ¡Eres mi esperanza. Voy a conocer gente. Que se te escapa, Binari, corre. Corre, Binari, corre. Corre por tu vida. ¿Dónde coño va? What? What? Está hablando con el aire. Binari se ha vuelto loco. ¿Y Marco dónde se ha ido? No, no hay ordenador todavía. No. Bueno, pues nada, parece que Binari se está fortaleciendo. Lincet está... Es el único que está operando en su canal de YouTube. Así que vamos a hacer algo completamente opuesto a grabar gameplay, que es lo que tendría que estar haciendo ahora mismo. Bueno, estoy haciendo ahora mismo. Y me voy a ir a conocer gente para montar una fiesta. Coño, porque si no hay suscriptores, no hay YouTube canal. Vale, él por sí solo ya ve que tiene que hacer algo productivo, pero este es ordenador de Ninset No, Marco, no. Esto... Ninset es un poco incómodo verte en esta situación. ¿Qué dices? ¿No tienes papel higiénico? Así ah, que tiene. Vale, y dejamos a mi Marco Pole así grabando gameplays. Sí, Lince también está grabando gameplay y Binari está en el retrete. Vale, vamos a coger a Binari. Y con Binari vamos a ir a conocer gente. No, Binari, lo siento. Sé que tú también quieres grabar gameplay, pero hay que traer gente al canal. Entonces vamos a dar un paseo y nos vamos a ir... Hay que conocer Peña. Mira, aquí hay alguien. Me voy a hacer que Binari sea un poco mi esclavo, ya que yo soy esclavo de su canal. Así compensamos. Entonces tiene que haber alguna forma de salir de aquí. No sé cómo volver al menú. Ah, guay. No se volverá a mi casa. Ah, esa es mi casa. Vale. ¿Recoger una rana nueva? Macho, pero ¿qué clase de aspiraciones tengo? ¿No puedo ser normal como Binari y jugar a videojuegos? Espera, espera, Marco, espera, espera, para, para, para, para, para. Ah, y esos son los personajes creados. Sí, he creado vecinos. O sea, Hatsune Miku y Memorin Luca y Bugumi. Bueno, no se parece mucho, pero lo he intentado, ¿vale? Exactamente, yo cuando quiero hablar con la gente lo hago en medio de la calle. Es lo más normal del mundo. Vale, ya ahora me interesa... Uy, ¿esta quién es? ¿What? Hatsumi se hace un selfie. ¿Quién es esta? Ay, fea. No sé quién demonios es Ay, fea. ¿Qué coño le pasa a la cara? Vale, de momento la cosa está yendo bastante bien. Señorita fea... usted será la primera suscriptora de mi canal. Vale, ya suficiente por ahí. No, no saques se móvil ahora. Sigue hablando con ella. ¡Wow! Es gamer. O sea, juega juegos, le gustan los juegos. Eso es bueno. ¡Shelfie! Ay, me da un abrazo. No sé si contar otro chiste porque veo que no los pilla. No sé si es que no sé gracioso o es que es tonta. <laughs> Vale, la voy a llevar a casa. La voy a llevar a casa a ver qué podemos hacer con ella. A ver, voy a grabar un, un blog con fea. <laughs> What the fuck está loca? O sea, ¿qué clase de risa, qué, clase de risa era esa, macho? Eh, no te vayas a dormir ahora. Desgraciado que tienes una invitada en casa. Vale, vamos a intentar al menos hacer amistad con ella, así que nos llevemos bastante bien. Supongo que tengo que llenar la barra. No sé, honestamente no... En la versión de GBA que jugué yo no había tantas opciones. Esto es un mundo nuevo para mí, os lo juro. Pero ¿Qué le pasa a mi personaje? O sea, se va a dormir, la deja irse, pedirle que se vaya, pedirle que se vaya. Que dejes de salirme esa opción. y ahí estamos grabando el blog, Super épico. Marco Pole con Aicea. Aicea está dando la espalda a la cámara. La cámara está ahí. Molaría que una opción de poder crear un canal realmente en los Sims. En plan, de ser youtuber, no sé. No sé si Aicea es un sim, así típico de juego o... No sé lo que es exactamente. Es más, lo voy a buscar ahora mismo en Google. No jodas, Aicea es youtuber. O sea, ¿es un sim que le han dedicado o...? Oye, yo quiero que me dediquen un sim. Encima se parece un huevo a ella. Y bueno, he tenido que despedir el, vídeo solo porque Marco Pole no quería despedir el vídeo. Y la acaba de dejar solo enfrente de la cámara. Vale, como esto se está poniendo un poco paragoso... le voy a decir mejores amigos. No quiero hacer una relación... Bueno... Vale, mejor. Sí, eh, estás en la friendzone. Hostia, pues lo he flipado, o sea, no me esperaba que fuera una youtuber. Pero, ¿es, ¿es un asterix del juego o cómo va esto? ¿Habrá más personajes de estos? Supongo que lo ha hecho algún de la comunidad y se me ponen automáticamente personajes de la comunidad o algo. No, pues es que encima es una youtuber famosa, macho. Bueno, famosa, tiene 6.000 suscriptores. tampoco es tan famosa, pero... No, no, no, no, no, no. A ver, no, me voy a dormir ahí estando Lizet. Lizet, fuera de mi puta cama. <laughs> este es mi cuarto, fuera Lizet. Y si es de noche, Binari Binari se va a echar un directo nocturno, ¿por qué no? El, auténtico Binari me está odiando ahora mismo. Pero no, quiero directo nocturno de Big Block. Y pues nada, aquí con Binari haciendo el directo nocturno nos despedimos. Así que espero que os haya gustado. Si dais un like, estaría eternamente agradecido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.